Cuando te miro a los ojos suspiro Mundo de fantasía siento que vivo Navegando en mi nave no sé qué sigo Será tu corazón que escondices en el limbo No me pongo límites solo me dejo llevar Al universo contigo tú eres mi estrella fugaz Oye mamá me dieron ganas de fumar Vamos por weed estas noches de películas Sabor cereza, aduba, frambuesa La tendencia está cuando caminamos en la demencia Hoy te voy a conquistar otra vez No sé quién me viene arrebatándote En corto aporto la ambición que me perdición Hagamos una celebración por de vacación Estando del mes afuera del callejón Nos besamos otra vez, no me hago el sordo vez Si lo hago de no es que mi memoria se presta No te voy a dejar, que tú eres mi medicina Te quiero más que para unas chelas en la esquina No me pongas excusas, no me estás con Memorias guardadas, dejas en mí Sabías que tú eres mi razón de vivir Cuando estás a mi lado, no es el fin Mami el mercado, que te amo mamacita Siempre por, siempre forever Saco la noche ya hierve, jugando en la nieve Y las historias van y bien. Te amo y disfruto los días a tu lado La vida es cierra jugando a los dados Pureza que pipila sin estar enfadados Tu corazón helado lo calento pardo Y guardo las historias estando a tu lado Cuando te miro a los ojos suspiro Un mundo de fantasía siento que vivo Navegando en mi nave no sé qué sigo Si era tu corazón que escondices en el limbo No me pongo límites, solo me dejo llevar Al universo contigo en estrella fugaz Oye mamá me dieron ganas de fumar Vamos por weed que esta noche es de películas me vuelves loco Loco enamorarme, después llevarte a amarte Que yo quiero estar contigo, hasta el infinito y nunca soltarte Que tú eres todo para mí como yo para ti Hey bebé, nunca me sueltes Porque si me sueltas voy a estar muy mal Es que yo soy un enfermo mental Cuando estoy a tu lado me, haces criminal de tus besos que me matan poco a fuego lento Es que tú eres la princesa que está en este cuento de hadas Que quiero que tú seas mi amada Todos los días siempre pienso en ti mi niña dorada Por eso estoy escribiendo yo esta esta canción Estoy improvisando para que le llegue a tu corazón My porque tú eres mi todo para mí sí Simón Porque yo quiero estar contigo siempre todas mis metas Es que tú eres la niña que me conquistó en este planeta Y es neta que... Y es neta que tú eres mi princesa, mi princesa bonita, princesa dorada La que nunca cambiaría yo por nada Que tú eres mi amada, que yo soy tu rey Tú eres mi lady, yo soy tu sensei Tu príncipe azul que te va a salvar de cualquier peligro Sí, tú eres mi cielo azul Tú eres por la cual yo me desvivo haciendo esta melodía Para que te vea contenta mi niña bonita Te lo juro que cuando te veo sonriendo Siento que estoy contento por dentro Por hacerte esta estrofa una melodía perfecta ti mi diosa Cuando te mira los ojos suspiro Un mundo de fantasía siento que vivo navegando en mi nave No sé qué sigo Será un corazón que esconde que será No me pongo límites, solo me dejo llevar Al universo contigo que también estrella fugaz Oye mamá me dieron ganas de fumar Vamos por Wii, que esta noche de películas Sabor cerezado, flan, presa Es el killer Con el güero de yeah, yeah para nuestras mamitas linditas y de este planeta